Esquerra Unida ha cifrado avui en 1.103 de euros el costo total de la Ciudad de les arts y las Ciencias de Valencia y en mes de 94 millones el salario que el arquitecto de Santiago Calatrava va a cobrar pel seu diseño. El símbolo del derroche, el símbolo de la irresponsabilidad, de los delirios de grandeza de unos gobernantes que nos han arruinado como pueblo, que han dejado la Generalitat Valenciana al borde de la quiebra financiera y que sin embargo invirtieron alegremente e irresponsablemente más de 1.100 millones de euros en la construcción de estos edificios. Me presento para ayudar a las personas a que encuentren un empleo. Va a decir el 26 de juliol del 2011. y hoy tenim més taxa d'atur. Y a mes a mes no solo hi ha menys sino sinó Trabajar para que las personas tengan una educación, una sanidad y unas prestaciones sociales de calidad. Y lo que vostè ha hacer es aplicar retallades en la educación En sanitat, també retallades. La seva legislatura ha sigut la legislatura de la incompetència. El seu epitafi, senyor Fabra, com no, estarà escrit en castellà. I posarà quiso, però no pudo. O millor dit, pudo, però no supo. Nosaltres plantegem una auditoria del deute. Una cosa que a la dreta, que als poders econòmics especialment, als grans poders financers, li fica desnàrbits tenen un temor molt gran a les decisions que es podrien prendre per part d'una ciutadania conscient respecte a aquest deute. Decisions que podrien passar per una moratòria, per una quita o fins i tot per la denúncia del deute odiós, del deute il·legítim, generat per decisions antidemocràtiques, per decisions que s'han amagat a la ciutadania, per decisions que responen a interessos partidistes o interessos personals particulars, empresarials i no generals.